Mənim qızım Samirə Salmanova 1981-ci e, ildə e, demək anadan olub. Samirə anadan olanda e, anadan gəlmə uşaq serebral iflic diaqnozu ilə doğulub. Bu Samirə bu diaqnozla doğulduğuna görə onun əlində, ayağında, danışmağında və digər fiziki hərəkətlərində böyük məhdudiyyətlər yaranıb. E, nə qədər müalicəsi ilə çalışsa o da onu bir e, yəni müsbət tərəfə həll edib çıxarda bilməmişik. Samirə e, 8 yaşına çatanda özünə kiçik qardaşının rəsm dəftərləri ilə götürüb ayaq barmaqları arasında onlardan şəkim, e, şəkil çəkib cızmaqara eləyəndə biz bildik ki, onun ayağında fitri istedad var, ayağı ilə şəkil çəkir. Mən qısaca qeyd eləmək istəyirəm ki, dünyada ə, e, rəss əli rəssamlar içərisində ayağı ilə şəkil çəkən yeganə qadındır ki, Samirə ayağı ilə gözəl xarübələr yaradır. Bax, məndən ə, e, arxada düşən şəkilləri ə, e, təzə vaxtda çə Samirə çəkib və ondan da qabaq e, ə, 100-ə qədər Samirənin şəkilləri bir çox ölkələrdə ə, və Rusiyada ə, demək ə, nümayiş etdirilib. Mən qeyd edeyim ki, ə, Samirə Fov şirkətinə qədər Samirənin fiziki qüsuru daha çox idi. İndiki durumu yox idi. Samirənin üzünə baxan kimi onda e, çatışmazlıqlar daha aydın hiss olunurdu. E, e çox minnətdarlıq edirəm ki, bu e, FOV kampaniyasına onun e, bax bu qeyd edilə göstərdiyim, burada göstərilən qidalarından və masaj aparatından istifadə edilməklə Samirənin fiziki hərəkətlərində xeyli irəliləyiş yarandı. Samirə demək e, bu e, masaj elənməklə, bu həmin eliksirdir, sonra e, bu e, linjili e, və digər bu kimi qidaları qəbul eləyərək masaj qəbul etdi və hətta mən e, qeyd eləmək istəyirəm ki, bu bizim o nümayişdə də özünü görsətdi. Samirə durub otağın bu başından digər başına qədər özü sərbəst yeriyə bildi. Yeriyə bildi və e, bu e, köməkliyə, e, bu e, mərhəmətə görə mən öz, özümün, e, Samirənin və ailəmizin adından FOV kompaniyasının rəhbərliyinə, onun işçilərinə, bizim Azərbaycanda olan onun nümayəndəliyinə öz minnətdarlığımızı bildiririk ki, Samirədə illərlə olan irəliləyişdən bir ay, iki ay, üç ay ərzində aparılan müalicə işləri daha effektli oldu, daha ə, səmərəli oldu və ümidvar olduğumu bildirmək istəyirəm ki, bundan sonra da Samirənin, e, Yaşar müəllim, sizin köməkliyinizlə e, bu həm masaj məsələsi, həm də bu qidalardan sonra e, digər e, preparatlarından FOV şirkətinin istifadə edilməsi davamlı olacaq, davam etdiriləcək və nəticəsi indikindən də müsbət olmağına əminliyimi bildirirəm. Yenə sonda e, qeyd etmək istəyirəm ki, e, bu e, kampaniyanın dünyada məşhur olmağına əminliyim var, baxmışam, görmüşəm onun xeyrxahlıqların və bu nöqteyi nəzərdən bizim qızımız Samirəyə elədikləri köməkliyə görə ailəmiz adından, öz adımdan minnətdarlığımı bildirirəm. Allah köməkləri olsun, e, sağ olsunlar və belə işləri davamlı olsun. Дорогие друзья, дорогие партнеры и гости корпорации FOHO, вас приветствует Астана! И нам предоставлена сегодня возможность рассказать о наших результатах. Прошу. Здравствуйте, дорогие партнеры! Меня зовут Жумадильдина Гульзада, мне 30 лет. Мои результаты. А, моему мужу ставили простатит, камни в почках, а, пробил продукцию по системе Феникс, Линжи, Сансин. Камни вышли естественным путем. Также есть результат по дочери, не разговаривала до 5 лет. А, продукцию давали по системе Феникс, Линжи. Сейчас разговаривает. Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Тюльбаева Исулу. Я вип-партнер корпорации ФОХО. До корпорации ФОХО у меня мучили головные боли, у меня было высокое давление, это было наследственно. Я пила таблетки. А, после знакомства корпорации ФОХО употребляла э, препараты по системе, получала массаж бенергомассажером. Теперь у меня ничего не беспокоит, ни головных болей, давление нормализовалось. Кто хочет быть здоровым и счастливым, присоединяйтесь. Здравствуйте, меня зовут Кристина, мне 28 лет. Я очень хотела иметь второго ребенка. И благодаря компании Фухо, благодаря продукции уникальной Феникс э, Кальци Кальцогай, я забеременела. Э, все, кто хотят и не могут, прошу вас, приходите к нам. Здравствуйте, меня зовут Беллина Урухар, мне 54 года. У моего внука в 3 года произошел а, э, ожог и четвертой А степени с поражением 40%. И произошел еще инсульт. И благодаря вот продукции компании ПОПУ, это Феникс, эликсир Феникс, э, Линжи и Санцинь, у него гематома уменьшилась на 80%, от ожогов сейчас у него осталось немножко шрамов и все. У супруга была простата, аденома простаты, и благодаря чесночной эссенции у него э, сейчас нету ни опухоли, которая у него была обнаружена, и э, это, камни в почках все вышли естественным образом. Если кто хочет быть здоровым и красивым, и э, счастливым, приходите к нам компанию Кохол. Здравствуйте, дорогие гости! Меня зовут Маханова Наталья, мне 44 года. В компанию пришла полтора года. У меня была проблема аллергия на муку и на пыль. С помощью продукции Фохол, Феникса и Линжи по системе я вылечила аллергию.